Давайте, друзі, всім здрасте. Об'ясню, покажу примерно, що у мене виходить. Щоб було понятно. Я хотів спочатку 11 метрів зробити ширину. Ну 11 метрів ширина у мене виходить ось отут, от трубка. Получається тут рядом колодязь, ну ніяк не виходить, дуже близько. Поэтому пришлось сделать, уменьшить 10 метров. Также, также. Спрашивали, зачем я спиляв горіх. Потому що горіх, виходить, не туди, не сюди. Ось він був. Він у мене, виходить, в ангарі. А та, і писали, та типа уменши, ну що ж уменшить мені? На 8 метрів, ну що це за ангар, він маленький буде. Мені хоча б, щоб тон на Да, Якщо в бігбеги цю половину тут насип'ю, то 150, може до 200 влізе. Тобто отак. Що я зробив? Получається, розмітив 10 метрів, длина ангара 12 метрів. Ворота в ангар. Ось. Ось ворота. Ровно 5 метрів. Щоб, допустим, якщо машина, ті ворота я розширю, там будуть откатні ворота з временем. Я їх розширю метра на два ще, щоб машина нормально заїжджала, не цілилась, в 5 метрів нормально буде заїжджати. Тут висота у нас буде 5,50, поэтому любий КАМАЗ заїхав, висипав і все, чи КАМАЗ, чи крас заїхав, висипав, а там уже потім ми туди понад краєм понасипаємо бігбеги, навіть може бігбег на бігбег у висоту, якщо буде якась кара або тракторист, ну то вже друга історія. Ну да, так і виходить. Ось я точно все розмітив, зараз ще відміряємо 90 градусів і все. А тут а з цієї сторони, от виходить. Тут теж стоїть колона. От, Тут стоп стоїть перший. Тут буде ферма і теж йтиме криша двоскатна аж сюди. А сам ангар починається от стінка буде продовжатися, профлістом заш'ється. І ось сюди це буде ангар. Вход із вагона буде, я думаю, де перше вікно. Це буде знутри вагона з кормоцеха, вход сюди в ангар. Якщо зима, в юги, мороз, тут будуть ворота закриті, а вход буде оттуда. Щоб я взяв, що тобі треба. У мене і тут буде крупорушка, я собі заказав ще одну крупорушку, таку, як в мене є. Щоб була. Тут буде і там буде. І оттуда заходить. Тут, я думаю, со временем, ну не знаю, дядь Саня каже, давай такі ворота постав, ну розпашні, а мені б хотілося і сюди б зробити откатні, щоб я ці 5 метрів здвинув на ті 5 метрів. Тобто якраз розстояння вистачає хватає снаружи, щоб вони катались. Ну, то вже дойти до цього треба. І також я це переживаю, чи вийде в мене біля пенька там пробурити одну свайку. Ось вона в мене ця свая. Ось виходить тут, а прям. Ну, може воно якось між корнями попаде. Ну а потім вже позже будемо її викорчовувати. Тут у мене виходить це раз дерево. Ось два дерева я це Сашко ще зрізав. І ще десь одне. ось. Отут. Це ми обрізали. Тут абрикоси були старі. Це треба ж буде його якось або викорчовувати, або щось з ним робити. Із усіх маленьких труб ми зробили отакі дві пачки труб. Ось перша пачка, це настойки 5,50 і 4,50. І на ферми вон пачка труб. І по 5,50 їх ще треба зварювати, щоб були по 11. Ну, Будемо тепер укорачувати чуть-чуть, тому що виходить в нас 10 там з хвостиком ферма. Вона ж буде йти під градусом, поэтому отак. І почав дядь Саня зварювати їх в кучу вже всі підряд, маленькі, тоненькі, які там на якісь связи підуть, діагоналі і так далі. Ну, тобто, щоб не маленькі куски, а здорові куски зразу відрізати як треба і все. Тобто зараз будемо пробувати бурити повністю все по периметру. Тут, от де в мене 4,50 стовби стоять, тут вони стоять на розстоянні 2 метра. От ферми будуть стоять на розстоянні 2 метра. І там так само я понарисовував теж 2 метри. Ну, ося, друг напротив друга, от метки стоять по 2 метра. Ну, я думаю, тут у мене побуриться без вопросів. А там, як ото і, і де пеньок, там, звісно, можуть бути вопроси, не знаю що. І тут у мене треба буде вирізати болгаркою, а це залівку бетону, що ми з сашком заливали, як плітку сюди вложили. Маленький кусочок вирізати і теж пробурити його, щоб это. тут якраз стакан виходить. От, отут фундамент. Ну то есть а так. І зараз ми поки я все проберу, потім завтра думаю, якщо все нормально, залью і повкидую закладні, хай виставиться. А це время, поки воно буде виставитися, ми вже у нас все готово на ізготовлення е, ферм. Будемо варити ферми. Зробимо длинний стол, ну то я теж буду показувати і варити ферми. Поки ферми поваримо, це все схватиться. І в нас на монтаж повністю буде хватати всіх стояк, всіх опор і всіх ферм. Ферми будуть 5 штук е, центральні. 50 см висота ферми, крайні ферм не буде, тому що тут опора, он як в тому случаї, через кожні 2 метри. Стойка, там просто наверх кинемо трубу, там ферма вона не буде працювати, як ферма. І так само тут вона ферма однієї ролі не буде. Єдине, напроти ворот, тут я покажу, як я потім зроблю, а так теж фермою не буде являтися як фермою. Тобто теж кинемо труби наверх. А тут от 5 оцих ферм нормально. По центру мене спрашували, а по центру опори будуть, по центру опор не буде, бо ферми такі ну, з хорошого металу, хороша товста труба і ферма усилена, вона не нуждається в опорах внутрі. Ну і хорошо, даже любим там тракторцем чи чим заїхав, розвернувся, якщо треба, укрутнувся, а не обминаєш ці всі ці всі стовби. Коротше, отак. Ну що тоді, пробуємо пробуємо бурити. Почнемо отам під вагоном, або отам, мабуть і будемо пробувати усе все повністю пробурювати. Висота буріння, зараз я поміряю, скільки вона виходить. Я буду по самій не балуюся бурити. Ну, 80 сантиметрів. Хотів насадку ставити, щоб типа метр, ну думаю 80 хватить з головою. А може потім подобурюю ручним мене глубже, може ним. Ну не знаю. Я поборю, потім водою їх пролью, щоб все хорошо воно там сіло від води, а потім будемо вкидувати арматурку туди, заливати і ще й закладну з чотирма арматурами. Ну тобто, думаю, отак. Е, по дровам писали, я дрова е, ріжу, ріжу по можливості. Появилось свободне время, пішов почекрижив трошки. Богдан поміг, подержав, почекрижив. Там мені ще на два підходи і все. І також по салу спрашували. Насчет сала. Дуже багато дзвонків насчет сала. Хто заказує по 5-10 по хто 20, а один навіть со спини 16 кг. Мій, мій вам совет, не заказуйте багато. Візьміть потрошку, візьміть там по 2 кілограма, по півтора, поїли, потім опять позвонили, заказали і все. Зачем воно у вас буде старіти і так далі. Ви спокійно собі попробували, все понравилось, все вас устроїло, опять позвонили на наступну неділю. Ну зараз, звісно, очередь на, по-моєму, місяць навіть більше. На місяць навіть більше. Да. Ну, в принципі, в будущому по чуть-чуть беріть і воно чаще буде отак очередь йти, і всім хвататиме і всі будуть пробувати. Ціни в нас поки не дорожатимуть, бо заказують у вас на наступну неділю подорожати. ціна. Ні, ціни поки так і є, і піднімати їх не плануємо. У нас нема реалізації і тут із е, салом, але ну, все одно стається. От іменно м'ясо улітає, а сало стається. Не знаю, чого так. А так нам буде удобно. Кому треба сало заказує, кому треба м'ясо і по почті, і тут, і воно, ну, то есть, везде багато покупателів, то все буде уходити. Всім хватить, не переживайте, не гребіть ви так багато. По чуть-чуть, але чаще. Ну, то так все. І по ценам я там все розказав, тому що дуже багато пишуть е, моєї жінки, які ціни, які ціни на сало. Там у ролику, де написано сало новою почтою, там у ролику я всі ціни називаю на все, і на м'ясо, і на сало. Заходьте, дивіться, ролик там сало новою почтою. Все є. Сьогодні дядь Сані нема, Саня вдома. Е, буре скважину. Взяв у мене маленьких труб, метрів 15 і буре якусь абісінську скважину там хоче пробурити водою. Ну там потім приїде, розпросимо що. Ну, коротше, його сьогодні немає, а теж, я думаю, займусь. І зараз якраз віка дробе, і там трошки залишилось пшениці добити. А я тут, а я отак і і живемо. Ну що, починаємо бурити, починаємо пробувати, що і як. Почнемо, <clears throat> та можна з тих почати. І отак іти по очерді, Ну, щось таке. Коротше, почнемо тоді. Горіхи, спрашували, горіхи, чи ви збираєте? Всі Віка вчора ще пособирала. Ось. Ми їх потім просушимо, все позібруване. Де тут поставалося, ну вони такі лігнили. А, і з, і з віток пособирати, да, і ветки витягнемо. А так все. Этот. Також, якщо купити, допустимо, ці труби, цю пачку труб і ту пачку труб. Це в мене виходить е, та більше двох тонн. Ну, скільки воно вийде? Зараз тонна труби, я не знаю, ну 1027, мабуть, тонна металу нового, якщо купити. Це скільки мені треба потратити. А так все обійшлося нездоровими розходами. Так метал який, тройка, четверка, весь метал менше тройки нема, тобто отлично. А що я хотів? Ну я думав купити профіль 40 на 40, стіночка 2, ну що воно 160 гривень, ну це дуже дорого. А так із кусків, да, може воно неправильно, що з кусків. Ну як не може, воно то неправильно з кусків, желательно цельне. Ну а що зробиш? Е, Чого ж я дядь не взяв? Він хороший сварщик, не такий, як я. Я то теж можу варити, ну не так професіонально. А він все чітко позначив заварював, питань до нього немає. Потім зробимо хороші ферми. Оця пачка дебела труба. Тут взагалі товсті-товсті. Ось навіть він зварює. Ось зварює, товщина труби, гляньте яка. Скільки це мені треба віддати? Тут товщина виходить 8 8 мм. Ось. Ну це тройка. І так усі вони, то товсті бурові якісь, то те, то, то тройка, то четверка. Двойки і нема ніде. Все воно товсте. Все-все-все товсті труби. А ангар нам треба. Потихоньку-потихоньку построїмо із нічого, построїмо нормальний, хороший, буде удобний, високий ангар. Де не треба буде цілитися, прижиматися, вжиматися. А нормально машина заїхала. Ось навіть КАМАЗ заїхав задом. Ось заїжджає і сюди на угол висипає. Якщо маленькі газончики з ялки, він тут розвернеться, висипає в той угол, ось дав, заїхав сюди, поїхав назад, висипав. Все, і виїхав. Ну, тобто тут нормальне місце. Воно зараз кажеться маленьке, тому що воно на землі. Ми так само дом строїли, розмічаємо котельню. Та якась маленька стоїть. А як поставили стіни, то вона здорова. Так само і кухню. Робимо, робимо. Та вроді би маленька буде, а виросла з стіни, вже і здорова стала. Тому так. І тут ангар буде ну, не маленький, він буде здоровий. Це він зараз так каже. І здоровий, і високий. Тут ще треба буде зашивати Получається ж криша туди буде уходити. Оцей ось пройом, той фронтони, стіни, тут ще багато роботи. Ну хоча б таку конструкцію зібрати, потім обрешетку состропив, а потім профліс. Оце найголовніше зимою. А потім вже воно не мішає під кришею робити стіни. Зашивати знутрі, допустимо. там дощ і сніг внутрі щось робиш. Нормальна погода, знар вже вийшов. Ну тобто, як ми і на роботі робили. Ми ж скільки років всеми занималась. Ну, не іменно цим, а металоконструкції, железобетонні конструкції, площадки, мости, пліти, дорожні. То тягали деякі аеродроми, розбирають, возили, укладували. Ну, то був маленький опит, нездоровий, маленький такий, ну, коротше, отак. Все, стартуємо, поїхали, будемо е, бурити усе. І подивимося, як отой пробуриться. Нормально чи чи ненормально. Попався шифер. Я чувствую, как я его разбиваю, шифер. Да, шифер, везде шифер. Дута іменно попала, що такий гли, э, глияка. Э, Глина якась суха. Зараз дочищу. Ну шифер розбило. А, он ж зігнула эту. на бурові. О, новий дон, куски шифера. друзья, получается, тут э, камни, камни, белый кирпич якийсь и шифер, якісь булижники. Пробурив, пройшов їх, все нормально. и дальше добив. А тут попав, чувствую, что попав на доску. Якась доска, или дерево, или корень сейчас буду потихоньку-потихоньку його пробурювати. Зараз гляну, що там. А тут, виходить, ще ніде пісок не попадався. Везде йде туга глина. Тут попався на якийсь на якийсь коротше бетонний камінь. Ось він. О. Зараз буду пробувати його видаблювати ломиком, якось розбити, а потім добурювати. Ніде піска тут нема. Ну ну і хорошо для фундаментів, що така хороша почва. Коротше, діло не швидко, я щось думав, буде веслина воно швидко на піску. А тут, ну звісно, все одно хорошо, удобно, проще набагато, так? буричимо, то викапують стаканчики глибокі. Так проще. Ну, Заколотим хороший бетон со щебнем такий. Буде то, що треба. Су. Суглинок якийсь, непонятно. короче, Тут он чорна. Тут а, попав на камінь, зараз буду видавлювати, це одна ямка проблемна. Вон іде отакими от коржечками по чуть-чуть. Ось такими. Коротше, давить треба на всю дурь. Скільки можу, давлю і ото по чуть-чуть, по чуть-чуть я так виковирюю. Земля дуже туга. Ну і зараз оцей основний. Тут я теж попав на корінь. Ну воно легко корінь видовбало, викрутило і все. Ну получается корни воно ще более-менее проходит. Я думал, саме хуже камни и бетон. Вон корней багато, воно його проходить. Но начинается опять эта туга спрессована земля. Вон вона, що прям не розсипається, вона така як тугий пластилин. І зараз буду по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, основне вже пройшли. Вон порубали ті корні. Зараз оце воно... Там не корінь, це вже таке. Вон, земля обична, просто вона дуже-дуже туга. Я вже підтачував два рази болгаркою ножи. Нормально. Я думав хуже. Ну а там я думаю полегше піде від дерева подальше. Коротше так, друзі, дивлюсь, пісня ця надовго. І куплетів дуже багато. Тільки слов не вистачає. Думаю, не буду більше знімати, бо це коротше, не сосредоточишся на одному. надо і знімати, і борити, і опять знімати. А якщо я включу камеру і буду це все борити, це може півдня ролик буде. Ви будете дивитися ролик півдня. Я думаю ні. Коротше так. Ну діло йде. Діло йде і хорошо йде тільки треба не спешить сейчас бур загонять выдолбать хорошо. ломик сейчас найду длинный Виб'ю той камень и дальше и так по одной по одной по одной и будет Ну, Ще багато, коротше, що їх. 22 штуки. всем спасибо за внимание и до скорых встреч.